いたスイルの中リスクサイ問わぬほどに酔いしれてた日常で過ごしてた快楽の地欲望の中巻かれながらいつか巡り来る新しい世界を 打たれその全てを飲み込めは嘆いてたいつか描いたはずの未来を思い出してその真ん中にいる自分さえ気づかずに